tentang lomba fashion show masih kategori anak parade peserta lomba fashion show Festival Tenun Ikat Sumba 2018 mengenakan kostum tentu dari Nusa Tenggara Timur Sekali lagi kita berikan apa yang untuk peserta lomba fashion show dan juga peraga busana 2018 di Wajabu Sumba Timur. lagi bahwa ini para peserta kategori anak, remaja dan juga dewasa. Kategori anak 6 sampai 11 tahun. Untuk kategori remaja 12 sampai 18 tahun dan kategori dewasa 19 sampai 26 tahun. merancang busana, baru saja melakukan parade dan sesaat lagi kita akan langsung untuk mengikuti lomba fashion show. Yang pertama kita akan mulai dengan kategori anak. sebelah timur boleh bergeser kembali ke belakang oke okay? supaya acara ini dapat berjalan show kategori anak oh! ya malam ini meja dewan juri Ya peserta ini dengan nomor tampil 8 kategori anak lomba fashion show Festival Tenun Ikat Suba 2018 Peserta dengan nomor tampil 8 Sekarang ini sudah menuju juga ke meja Dewan Juri Dewan Juri dan juga para penonton yang ada di tenda. Peserta lomba fashion show yang berikut ini peserta dengan nomor tampil 11. Lomba Vision Show kategori anak masih kita selalu sekali lagi untuk anak-anak yang sudah berani menunjukkan performa mereka dalam bidang bowling ya. Oke. Okay. Selanjutnya Berikutnya peserta dengan nomor tampil 16 puluh 21 dan yang berikutnya sementara menuju juga ke Dewan di depan meja Dewan Juri beserta dengan nomor tampil 23 Baik, betul peserta yang berikutnya saat sekarang ini juga sudah mulai menuju ke meja Dewan Juri calon-calon model yang akan mempromosikan kain tenun adat dari Oke, untuk para pes, uh, penonton di sebelah timur, lima langkah ke... sekali lagi Wahid kapu kita berikan aplaus yang meriah untuk